آج دقت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے میں سر کے بل چلاؤں گا بس صدا دیجئے سے میں